sono diverso e sono diverso Quello che ora vogliono è quello che non ho Perché sono diverso e sono diverso Quello che domandano è quello che non so Perché sono diverso e sono diverso Quello che pretendono è quello che non do Perché sono lo stesso e sono diverso La diversità è un valore fondamentale, eppure a qualcuno non piace preferiscono andare sempre allo stesso locale, vedere sempre le stesse persone. Che noia. Che poi, a pensarci bene, i supereroi sono dei diversi, eppure piacciono a tutti quanti. E io recentemente ho conosciuto un grande supereroe. Ha una maschera, ha un mantello, piace ai bambini, con la sua musica fa del bene al prossimo. Infatti lui è l'uomo uccello, è nato e vive a Roma, si chiama Claudio Montuori in arte Boots. Boots fa musica tribale, primitiva, africana, legata alle origini della terra. È un artista poliedrico, one man band e soprattutto il suo suono è adattabile a qualsiasi genere musicale. Uno dei detti preferiti di Boots è o te levi o te levi, che poi in italiano vuol dire che o ti elevi o è meglio che ti levi di torno. Cosa voglia dire esattamente non lo so, però rende bene l'idea. Uso questi strumentini che sono le, le sanze, le carimbe, che hanno un suono molto dolce, molto armonico, quasi che ricorda un po' l'acqua. Wow uso un, grem, un gremlo, cioè un linguaggio che, che, non è un linguaggio preciso, è un modo di usare la voce come strumento. Aush, ubabush, scava, scava, iscova, ushkaramush. That's my spider. is a funny, lucky, lucky looking spider. He likes to jump when I play, feel the music. maschile, l'uomo uccello. Pensate che quello che stava suonando è l'ambira, che secondo la tradizione bantu è uno strumento africano antichissimo, nato con la creazione del mondo. E coloro che lo suonano in Africa sono degli eletti, protetti dagli spiriti ancestrali dei loro antenati. Lo suonano gli Shona, che sono poi quelli che tramandano la tradizione orale, dei cantastorie, un po' come un certo uomo uccello, detto anche Boots. Bella Boots? Bella più. A Boots è sempre piaciuta la musica, da bambino trova una chitarra rotta, la ripara con lo scotch e poi il padre che non vuole che diventi un musicista gliela spacca in testa. Poi si appassiona alla musica rock e impara con la chitarra a suonare le canzoni di Jimi Hendrix. Finita l'età del rock viene rapito invece dalle sonorità tribali che lo portano in Africa a imparare a suonare strumenti come per esempio l'ambire e la sansa dalla maestra Stella Arambisi, Ciwisi, almeno mi sembra che si pronunci così. Aquabat e Almanova sono i primi gruppi in cui suona le percussioni e canta pure. Ma ben presto il gruppo gli sta strette, per esigenze e artistiche e economiche decide di scendere in strada da solo e diventare One Tribal Birdman. Riesce così a mantenere e la casa e la famiglia. Lo potete incontrare passeggiando per Roma o casualmente in qualsiasi altra parte del mondo. E a un certo punto sei diventato l'uomo uccello era un one man band, ma sempre su uno stile afro, tribal, eh, e fantastico anche. Poi ho capito che il, il personaggio dell'uccello è la cosa ideale, grazie anche insomma, alla musicalità degli uccelli, è un linguaggio, il linguaggio del fischio che si antepone a quello dell'infischio. Boots invece come nome è molto locale perché nasce da Buzzico, no? Sì, Buzz è eh, emerso proprio dall'infanzia, da ragazzini giocavamo a Buzzico, una chiapparella, un gioco di strada e da lì è riemerso in me, insomma, i ricordi del gioco, perché uh mhm. -huh. nello spettacolo c'è il gioco. Quindi la musica, oltre a una passione, è diventato anche un lavoro? Vivo, vivo con la musica quando mi chiamano, faccio dei contratti, ultimamente eh, ho fatto dei festival. Quando non, non, non, ho, non ho, contratti c'è la strada, certo non sei mai sicuro. Non tutti i comuni apprezzano gli artisti di strada, infatti ultimamente con un movimento di artisti stiamo facendo delle manifestazioni. Il movimento del quale Boots si fa portavoce organizza spesso eventi artistici per far conoscere l'arte di strada in giro per l'Italia e sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti degli artisti. A esibirsi a queste feste si possono trovare non solo musicisti come lui, ma anche giocolieri, acrobati, parolieri, poeti, mimi, artisti di tutti i generi. Siamo tre vecchi esponenti di questo fronte che è la strada libera tutti. Noi non molliamo mai, ecco, per cui chi la dura la vince, questa è la speranza. Monto il baracchino mio qui eh? e sono qui, suono l'uomo uccello che suona e un altro pedala, un altro pedala chiama Pablo, ma Babalu, Wapaluta. Viva Budia, Walu, Wati, Wapabulu, Bakus, Wapota, Ta. Noi siamo del movimento e ci crediamo fino in fondo. Questa è la sesta manifestazione. Siamo pochi perché molti artisti sono impegnati. La domenica è il pane per noi. Però quei pochi che siamo, siamo qui con voi, per voi e per la libertà d'espressione, per tutti. She Bye bye, blue coat, Un antico detto arabo dice che se un nero cadesse giù dal cielo sicuramente cadrebbe al ritmo e questo sicuramente vale per Boots e il suo amico Bizzo. Immaginatevi di trovarvelo sotto casa in piazzetta con la sua fisarmonica a raccontarvi una delle sue tante storie. Sicuramente ne resterete intimoriti all'inizio ma poi fortemente attratti perché Boots è Boots. Questo è un pezzo che dedico, dedico ad un artista che si, chiama, che si chiamava si, Dauda, Dauda. musicista di strada che però non c'è più perché beveva troppo. In realtà era un musicista. È colpa di una società che magari vede qualcuno che suona in strada e lo prende e lo scambia per un barbone. Dicevano eccolo, arriva il clochard, il clochard. Wow, wow. uso queste tonalità così rauche da anziano. Perché l'anziano è quello che praticamente trasmette la storia di, di tutto un vissuto. Chi meglio di un nonno, di una persona anziana può raccontare una favola, una leggenda o una storia vera? C'è qui nonno, c'è qui mamma, c'è cannellino. même jouer et avec Codir, qu'il aime voir toujours. L'uccello è legato alla libertà, al volo. L'uccello buzzicone, Birdman. Con questo personaggio i bambini si divertono, magari primo impatto possono aver paura, ma poi dopo è molto gioioso, è molto gaio. Picca picca! Picchiadello, fratello maggiore. Con i picchi, eh, il tuc e toc, io nel gioco riesco ad interagire con i bambini anche piccolissimi. io Buccicone e lui si chiama Bucciclone. Mi piace la musica ritmo tribale, fantastico. Ci sei? Dai, ballerino, sei ballerino, sei ballerino, la musica c'è, ovunque c'è, ovunque ci stai, ovunque tu girai. Il buzziclone l'ho fatto proprio per un progetto legato ad un'idea di, di, di, questo alter ego. Ballerino è birichino e balla insieme a me, e balla con noi. nella strada, nella piazza, nel giardino, un ciclone ballerino, eccolo qua. Per il nostro uomo uccello passare dalla musica africana a quella americana è un attimo. Di mezzo c'è la parola blues, il blues si suona con chitarra, batteria e contrabbasso Boots ha unito la parte ritmica, quindi contrabbasso e batteria, in un unico strumento, il T-Box Bass, che poi è uno strumento antichissimo, inventato dai primi musicisti africani in America, che hanno unito quello che avevano, un manico di scopa con una corda e una scatola di compensato, che era quella usata per portare il tè, e da qui il nome T-Box Bass, che poi non è facile suonarlo, la posizione che deve assumere il musicista è quasi deleteria per il suo corpo, ma crea un tutt'uno con lo strumento. La parola blues, come sapete, viene dall'inglese, vuol dire malinconico perché come direbbe un vero bluesman del delta del Mississippi, Louisiana, il blues sta qua, de pancia. Lovely, lovely, lovely, lovely. Questo connubio chitarra acustica e T-Box eh, è vincente perché si integra bene in quel discorso del blues rurale. Thank you. siamo stati sempre un po' i girovaghi, i musicisti a Roma. Comunque non stavamo mai dentro casa, eh. no, qui sì. la strada se la siamo vissuta sì. Eh, in tutte le salse. Con Massimo noi tante volte facciamo dei pezzi, li improvvisiamo e sembra che magari alle orecchie degli altri sembra che... Sì, noi manteniamo questa caratteristica qua, diciamo quando andiamo a suonare metà del repertorio è aperta all'improvvisazione. That's a